Aquí en rentabilidad, explotación con local, con saida arriba. Inespor, fin de aquí que vos explotan, que vos tenéis meses trabajando sin cobrar. E eh, cando protestades, votamos a rúa, sen Inespor, a empresa de formación laboral y profesional que explota, despide y no paga. Inespor. tanchos cartos más que solos Gastar todo consiste en gastar, gastar E a forrar e volver a gastar E a comprar e volver a gastar E aburrirte de comprar e a ti pues que solos puede ser. Ustedes no lo va a permitir. Y vaya a estar aquí concentrándose diante de la puerta. fumar, fumar. É después pillar, de volver a fumar. É después pillar, é volver a fumar. y aburrirte de pillar, é eh, que a ti gustan cartas más que as solas jatas. Gustan as cartas más que solas the shine, must put up